大家好，我是陈老师。风水轮流转，好运到你家。欢迎大家收看我们五月份的生肖流月运势解析。开始之前，请务必各位能够点下订阅跟赞的按钮，帮助老师达成十万订阅者的里程碑。如果还能帮老师分享出去，那你就是老师的大贵人。老师给各位拜托，拜托了。 时间来到了国历五月，从五月五日开始就是农历四月啦。而这个月中会经历两个节气，一个是立夏，另外一个就是小满了。也就是说，乍暖还寒的日子也就会正式的结束啦。在这个月份中，各个生肖将会各展所长，来把握这个生意盎然的月份，为自己储备最丰厚的能量。所以今天的生肖运势解析，你一定要看清楚。 把握自己的运程，我强比弱则攻，比强我弱则守。知命还要会用运，才是人生胜利的智慧路哦。首先，我们来看看属老鼠的朋友。首先，属老鼠的朋友在五月份会感到比较疲累了，但这种疲累会有两种不同的极端。第一种是，如果你平常就没有什么样的什么样日常的变化，就是属于日复一日的。 那这种稳定型的，或是宅男宅女型的，那这个月好像会让你感觉到什么？有五月病了，做什么好像都有点厌倦感，容易感觉到什么都好麻烦哦。那另外一种呢是什么？另外一种是积极型的，事情好像都处理不完，怎么会一件处理都还没有结束，另外一件又赶快搭上来了？但是这种类型的朋友呢，他会卯起来的干。 反正兵来将挡，水来土淹，老子跟你奉陪到底。这样子的心态可以让这类型属老鼠的朋友怎么样呢？在忙乱之间建立起不错的名声，让人家觉得哎，你这个人很棒，很 nice，敢作敢为又负责任，啊，会在不经意之间让自己的收入或者是成绩，或者是人家对你的评价，整个都串起来飙升了起来。所以这个月属老鼠朋友需要的，老师还是建议你多勉强自己一点。 疯狂的燃烧自己的小宇宙哦！这样子在下半年的时候，会因为你现在的努力而收到很好很好的成果，千万要记得哦。当然，这个月属老鼠的朋友可以给自己一顿大餐来犒赏自己的辛劳，这是一个很不错的激励方式。OK 的。接下来是属牛的朋友，属牛的朋友这个月可以说是运势开始抬头了。这个月属牛的朋友贵人运旺盛。 建议无论做什么事情，都可以使用什么团队的力量，呼朋引伴的一起干，让团队的力量来弥补你自己原来的不足，让资源共享的结果就是，或许我们大家分一分哈，一件事情我们分一分，可能就没有这么好的收入或者是利益，但是你会换来人心，而且也能达到原来你一个人达不到的事情。但是要专注意一件事情哦，老师非常要提醒你。 这人呐，不患寡而患不均。如果是透过团队努力才得到的好处，千万不要什么小气巴拉的，或是想自己偷暗岗一点好处，这样子你会落脚成拙的哦。好，那这个月属牛的朋友是非常容易变胖的，饮食之间你要特别注意，不要每天都想买一点点小零食来给自己一个小确幸。 你每天一点点的小确幸，就是会转化为什么体重机的数字啦，绝对会给你完整的记录下来。我们可以用幸福快乐来写日记，但是你不用体脂肪来做记录指标啊。这个月属牛的朋友，老师建议你你要多喝水，对心神与健康会有比较好的正面影响。含糖饮料是这个月属牛朋友恶魔的代名词，喝下去。 保证你隔天或是下午什么都不想做啦。接下来是属虎的朋友，这个月属虎的朋友你要开始比较舒心了哦。这个月属虎的朋友对各项事务处理上都有开始比较清晰的头绪。这个月同时也是属虎的朋友春心大动、魅力四射的姻缘桃花月。这个月属虎的朋友呢，尤其是男性，好像变得什么撩妹高手，无论是特意或是不经意之间。 都会对周遭女性该怎样放电，好会让周围女性突然感觉到，诶，他之前有这么有魅力吗？诶，那怎么这这个月感觉特别帅？啊？好，这些的错觉， <laughs> 有伴侣的熟叔朋友要特别注意这件事哦，千万不要到处乱放电，要撩妹回家撩你你家那一尊，不要在外面乱聊，不然你会变成你回家变成被产电的那一位了。 做月舒服的朋友，好，最好把精力都放在事业上，尤其是从事业务的朋友，这个月你的业绩搭配你的魅力，将是会有非常收大收获的一个月。不要怕热，就待在办公室中哦，出去就可以赚钱，赚到钱，你想多凉，回去就可以开多凉。内勤的朋友，这个月要积极主动的去争取外差，哪怕你是帮别人跑腿，哦，都要多争取这样的机会。 为什么呢？因为这个月对属虎的朋友多外出就是多一点正面能量，不要浪费这些机会。这个月属虎朋友可以多喝一点绿茶，可以帮助你什么神清气爽、心神安宁。接下来属兔的朋友，这个月属兔的朋友就是比较平稳的一个月份了。在经过年初的一些大风大浪之后，属兔的朋友是该享受平淡就是福的月份了。 这个月属兔朋友除了平稳外，也是属于人见人爱的月份。明明没做什么事情，大家好像都会注意自己，有吃有喝的机会，也容易被揪出去一起吃吃喝喝，这样是很开心，没错啦。但是荷包你就会比较伤了，而且有些人的揪团很不容易拒绝，也不好意思拒绝哦，就这样子的半推半就，把美食都给吃下肚了。等到你蓦然回首之时，那体重机就在。 那灯火阑珊处，而圆润的下巴与微凸的小腹，就会让你回忆起：哎呀，原来这就是物质不灭定律呀！吃吃喝喝花掉的钱，都会自动的转化为体脂肪，跟自己紧密的结合在一起啦。所以这个月属兔的朋友，饮食计划跟开支计划，你要特别的留意，多吃高纤类的蔬菜、蔬果，跟老师一样，每天要培养运动的好习惯。 才不会让物质不灭定律用自己的体重来验证了。接下来属龙的朋友，属龙朋友这个月就是比较辛苦的一个月了。所谓什么做做噶老公，嫌噶老啊，做什么都不对盘。明明自己很努力、很认真的来去做自己的业务范围，哦，不是做的成绩做出来跟预想的不太一样，哦，有点不理想。 不然就是因为疏忽的小细节，而让自己又得花更多的心力，哦，去弥补那个错过失。而且好不容易把事情做完了，又容易过了时效，让成绩大打折扣了。也容易拼命做出成绩来，然后对手怎么样，在你要交剑的过程中横刀夺爱，抢先一步把功劳或业绩通通给你抢走，真是一个很让人心寒又心酸又心很累的一个月呀。 要解决这个问题，属龙朋友，你要记得老师告诉你就是解决的方法。你一定要无论你做什么事情，都要把笔记本带在身边，或是务必要做好你你的什么工作日志。这个工作日志啊，可不是叫你回家写回忆录啊，回忆今天做了什么事情，而是在当下把听到的事情立刻记录起来。如果它有时效性的，要设定提醒跟闹钟。 每一件事情的要件跟要准备的事项都要巨细靡遗的记录下来。这里老师可以推荐一个方法哦，有免费的 Google 的日历哦，它有这个功能，这个是不分手机或者是任何的平台都可以使用的。把所有事情记录下来，并设定时间提醒，你才能够把什么这个月的伤害降到最低。否则，无论你过去是不是以精明干练著称， 这个月都会因为细枝末节的问题而坏了你整盘棋呀。好，加上属蛇的朋友，这个月属蛇的朋友除了闭嘴跟低调，其他你不要去想。属蛇的朋友，今年的流年已经属于岁破了，这个月呢又是加重你的仇克哦的月破，哦岁破之外又有月破，一整个是变成什么状况？跑步会跌倒，走路撞到脚。 哦，一个很不顺、很不顺遂的危机，所以这个月有信仰的可以多去保生大帝庙拜拜求平安。在台北，老师知道在圆山捷运站那边有一个大龙洞保安宫，哦，是主祀保生大帝的。那其他县市的哈，老师就比较不清楚了。如果真的找不到，那请务必在初一十五或初二十六的时候，到地方上比较大间的土地公庙啊，或是城隍庙去拜个拜。 保个平安哦。那这个月呢，属蛇的朋友除了诸事比较不顺遂之外，也要小心什么血光之灾。骑车、开车都要十分的小心。如果这个月从事工地的各位师傅们，请要非常注意工具的使用以及公共安全的意外。哦，该做好的防护措施，不要懒惰做就对了。哦，做就对了，不要去跟自己的健康或生命开玩笑。 一次就会让你记很久，而且你没有办法弥补哦。所以是说，老师非常建议哦，你无论你有没有信仰，你看到这一篇，而且你是属蛇的，在五月五日那一天，哈，或是这两一两天呢，可能五月六日好了，好不好？就五月五日应该就可以，那天就可以去，了，赶紧去做什么捐血，能捐血的去捐血，不能捐血的，你可能很多原因不能捐血的，麻烦你去做个健康检查，抽个血，当做做功德捐。 破这个血光灾哦，最好是捐血啊！为什么？因为捐血所抽出来的血量可以很大幅度的化解血光跟血刃的力量。就算当做被老师糊弄一下，你还是去做吧。然后，因为老师会担心你们，因为这个东西可不是开玩笑的，真的要去捐血或是验血。好、一，这是我们做了功德；二，至少我们顾了健康。一 gam legal 蒙拉二 gam 塞口，哦，何乐不为呢？接下来是属马的朋友。 这个月属马的朋友继续享受那强大的运势吧。这个月虽然不比上个月的那么的强势，但是属马的朋友的大运余味仍在，做什么事都是老神在在。虽然不能说是完全的一帆风顺、一日千里，但是可以说是什么如鱼得水，这个还是能办得到的。这个月属马的朋友还有一个小毛病，就是凡事都懒得动，爱动不动的，就马给没出来。 能休息就不想做事，能吃就不会少吃，这样其实不是很理想啊。人在好运的时候，吼，其实就要多大的努力，储备一些能量。这样，当我们有时候风水轮流转，你知道吗？就是有时候人有运有高有低的时候，我们才有什么储备的粮草可以用。如果因为现在很快意很舒畅，过日子实在是飘飘然，就忽略了，其实真的是风水会流流转的。那属马的朋友。 你将来可能会吃到很大很大的骨头哦。这个月属马朋友最重要事情是什么？远离酒精，多喝美式咖啡。为什么美式咖啡？因为老师试过美式咖啡的杯咖咖啡因实在是很惊人，所以让你的精神保持专注清醒，精神专注于事业或学业上，这才是最好的做法。否则一旦顺遂而因循懈怠，那千里马都可以胖成肥马，这时候想跑。 你都跑不动了。接下来属羊的朋友，属羊的朋友在这个月可以稍微喘一口气了。前面几个月的日子，其实真是让属羊的朋友很难熬啊！哦，心情的不美丽加上外在的压力，让属羊的朋友实实在在、扎扎实实的很揪心。但是随着时间慢慢的推移，属羊的朋友从这个月开始运势也会慢慢的转好。当然，我们不能说立刻运势就大开。 但是好的开始，走势成功的一半。属羊的朋友就是要选择一件事情很重要哦。哦，听老师的准没错。你要稳扎稳打的方式，不要急，越急你就越出事哦。露给就露出歹计，而且尽量要去避免做一些有风险的事情，例如什么投资股票哦。属羊的人简直可以拿它当什么反向指标了，更不要说手头上投资项目哦，过去就不好了。 现在是不是我们要加码来摊平？哦，那真的是越摊可能会越平。哦，想说未来起涨的时候，我这些摊平的东西是不是就很棒的？老师只能建议属羊的朋友做一样的事情，你都不要去期待有不一样的结果。对于属羊朋友来讲，除非是百分之百确定的，否则都不要做会比较安全。因为即使有百分之九十九的把握，对属羊的朋友来说。 老师觉得你都还还是很可能落到那一趴的一个风险或豁然率，说这是何苦呢？所以属羊的朋友，请务必要什么胆小怕事一点，只要只做你什么能力范围内的知识，只要扛风险能及的啊，我们可以承担。好，假设我今天投资这个五万块，这五块全亏了没有关系，不影响到我生活的，那你再去跟老师说啊，老师我想冒一个险啊，如果你先打定主意，这个亏了没关系的。 但是你就想搏一个爽快的，那你去做。如果不行，你亏亏了五万块，你心里跟他哎，哦，给鬼玩，你心情很不美丽哦，你不要去做，因为你太可能亏五万了，知道吗？好，千万要记得哦。好，接下来就是什么呢？你如果要注意别人跟你讲的一些推销话语哦，因为他可能讲的都是很美丽的过程，但是都是里面包的可能都是很危险的毒药。如果属羊的朋友问老师，你运是什么才会开？老师可以。 先回答你一件事，不问收获，问耕耘。你现在稳扎稳打的，好好去耕耘你的人生，还怕你时间到的时候收获会没有吗？只只怕你属羊的朋友，你就一时性急，怎么样，揠苗助长，那就是为自己埋下这个失败的因子了。好，最后属羊的朋友建议多喝水，多吃蔬果，肉类少吃一点，对于思绪会比较清楚。 比较不会做出错误的决定哦。来，接下来属猴的朋友，属猴的朋友，这个月可要扎扎实实的面临挑战了。如果四月份属猴的朋友有好好拼了命的努力，那遇到问题就会比较小。因为国历四月份的努力会在这个月国历五月的时候开始慢慢的回收。如果你四月份还在想我慢慢来，我不着急，我稳扎稳打。 哎呀，想了很多，但是我去落实又很少。好，觉得说，嗯，想多一点，想仔细一点，谋定个后动。对不起，那你五月份属猴的朋友，你会吃尽了苦头。可别以为日复一日太阳底下没有新鲜事，这个月就是很多的新鲜事给你了，让你真的会痛苦不堪。不是原本应该的时间到就应该有回收的，就会出现让你很多问题。让你哎，本来 OK 事情变得不 OK。 原来这个月可以进行的，就发现程咬金又变得不能进行，让你看得到又拿不到。哦，所以说这个月份属猴的朋友做事会充满了变化与不甘。或许虽然你最终的目的你还是达到了，但是整个收获就会被砍掉一大半。说不然就只是只能眼睁睁看着，原来这个 case 或这个成果是我的，我只是等时间了，结果现在时间到了，又被别人怎么样？ 砍去一大半，不然就是整盘端走，你就会气到不行。所以说，老师非常建议属猴的朋友，你要事事注意。没有什么事情就是顺理成章、理所当然的，这世界上很难有这些事情。尤其是对属猴的朋友，在五月份，你只有好好的不断去掌握每一件事的进度，跟催，跟适当的了解跟介入，哦，还有落实你的想法，才是保有原本属于你的丰硕果实。 这个月属猴的朋友建议多在户外什么运动，多喝水，注意你的衣着的整洁，这样可以改进一些原本你急躁、焦虑的气场，让自己处于比较稳定的状态，才能在处理事情的时候会比较稳定哦。哦，那老师这一篇已经提早播出来了，在五月，在已经四月中的时候就播出这一篇了。属猴的朋友，你一定要特别注意哦。接下来属鸡的朋友，属鸡的朋友这个月可以昂首阔步一下了。 上个月低潮，就在这个月像拨云见日一样，一整个豁然开朗了。属鸡朋友在这个月中可以充满了奋进的能量，满满的企图心跟充足的精力来迎接更大的挑战。所以这个月属鸡的朋友就要好好把握了。月份，你有什么计划的，一定要依计行事，赶快给它落实，不要等。而且眼睛只要决定要做这件事情了，你要像一只斗鸡一样，怎么样，勇往直前，除非达到目标。 绝对不松口，这个是非常重要的，万不要过去，因为过去的压力跟一些心情啊的一些影响而不美丽，然后就放着慢慢等，那是非常浪费的。因为这个月对属鸡的朋友来说，可以是影响十分深远的一个月份。这个月如果你让它一个日复一日的荒废掉，那对属鸡的朋友来说，尤其是女性朋友。 很多事情在你未来会没有办法去进行，啊，包含下半年或者更久以后的事，这个会影响到。所以说，我们还是放下心中的一些复杂的感受。属鸡的朋友，女人把自己当男人，男人把自己当什么？当兽人，哦，集中所有火力跟精神在事业上，或是去结交什么有用的人。 或者是你布建好你的人际关系，你要把一天当成三天用，什么享受跟休息，麻烦你等下个月再说。如果你一整年就只想相信老师一次，老师希望属鸡的朋友你就相信这一次。为什么？因为代表你的福报会很够，才能看到老师这个提醒，因为它的影响非常非常非常之大哦。那这个月属鸡的朋友对饮食部分哦，会有一种食之无味的感觉。 因为这个月气场就是要督促你，不要吃，不要喝，不要想，说你他妈就是努力往前冲就对了，哦，所以说不要去太去耽于美食或休息。现在这个月属鸡的，你就是努力奋斗，奋斗再奋斗。除此之外，其他的都不重要。没有什么月份比这个月对属鸡的朋友来说更加的重要了。千万要记得。接下来是属狗，属狗的朋友这个月要打哈欠了。 为什么这个月基本上就是懒洋洋的？那感觉很难去去除。做什么事情呢？感觉好像没有什么干劲，连早上起床上班好像都是一大挑战。就想在冷气房里面吃饱睡睡饱吃，最好只能怎样呢？可以当成史努比哦。其他的哦，能不动哦就根本就不想动。打起精神来，属狗的朋友要当你要当什么？当二郎神的哮天犬，为了迎接即将来的好运到。老师建议属狗的朋友。 此时就要战胜惰性的时候了。这个月属狗的朋友需要大量的咖啡因来督促自己的奋斗哦，因为这个月是属于属狗的朋友绝佳的耕耘期，许多外面的好事正在等着你。其实只要你愿意出门，付出了勤劳哦，流出了汗水，那必然事事都有所进展。如果反正就觉得啊，现在才五月，今年还很长哦，干嘛那么赶呢？ 那你将会错失了很多原本属于你的很好的机会，有些人脉跟资源是你现在必须接触到而且建立到的大好时间，也会因为你现在就耕耘啊，建立起彼此良好的关系以及业务的进度，在不远的将来，你可以收到很非常非常巨大的回馈，而且这也是你必须需要这份绩效跟人脉的时候哦，他们就会在这个月所建立的关系，然后在后面。 给你这些及时雨的帮忙，哦，这个非常重要哦。这个月说过朋友需要多一点的能量吃鸡，所以你要多吃点蛋白质跟一些什么辛辣物，配有时候配上一点烧肉啊，把整个力量都给它吹起来。这样这个月的奋进很快就在不远将来获得很大的收获。记得一件事情，大军未动，怎么样？粮草要先行。如果你这个月不做，以后如果迎来了什么大运， 或是要什么要要很好的机会的时候，你有粮草吗？那就容易遇症乏力了哦，心有余而力不足喽。千万要记得，来在属猪了没有？属猪了没有？在这个月，不只要当可爱的猪宝宝，而且还要当个没有存在感的空气猪哦。这个月可以说是属猪的朋友正坐太岁中最凶险的一个部分，所以这个月的。 份，老师只能建议少说话，做好你分内的工作。遇委屈不要着急的发脾气，好好说，慢慢说。最好风头上先不要跟人家吵，等等晚一点再说，好避免你可能的现场冲突。这是属猪的朋友这个月的上上车了。或是外勤的朋友哦，这个月当然业务还是要跑啊，因为这是工作嘛，我们职业。但是呢，老师建议你，与其想办法去争取大订单。 不如把你的精力放在耕耘陌生市场，去开发新客户，还有去维护旧客户的感情跟温度。不要担心哦，虽然这个月可能运势不是很好，但是老师要告诉你，寒冬之后必定就是春暖花开。人都有运势高跟低的时候，你看了老师的节目，你就知道什么时候掌握你自己的运势高低哦。你现在维持好 <coughs> 跟客户的关系。 用笑容跟态度让对方记得你是一个非常 nice 的人，这样辛勤的耕耘是一定会开花结果的，也不会在太远的将来你就可以享受到。哦，你这个上半年的努力是非常是值得你辛苦的时候去把它付出的。人让谦和哦，会让会变以后的下面变成像养分一样，会养育出什么一串又一串的大葡萄，然后它会一直结出。 非常美味的果实出来，这个时候呢，你现在辛苦，但你后来享福的时候，你就觉得，哎，还那也没什么，反正都熬过了，是不是？哦，好，这个月属猪的朋友呢，假日的时候最好白天的时候多多的出门散散步，好，最好去什么地方？公园啊，或者是爬山啊，或者是赏花，但是记得一到夜里，你一定要尽快的回家，不要去看到月亮。 不要在夜里在外面逗留，哦，除非你是夜班的，否则夜晚对属猪的朋友这个月来说会有很强大的负面影响，千万要记得这件事情。哦，这个月属猪的朋友什么都可以多吃，除了什么酒精跟咖啡，其他的想吃就吃，这样会给你什么？ <tsk> 这样会给你一点心灵上的平衡。当然，吃这么多一定会胖哦，一定会胖，这是必然的。 但是你心情可以让自己心情会比较稳定哦，那就是给你的最好能量。减肥嘛，明天再说，今天先吃饱了一点，你说对不对呢？好，这个是今天这些题目呢，是我们这个五月份的哦生肖流月运势解析，请各位务必一定要做什么呢？点订阅，然后点赞，能的话帮老师分享出去。老师的节目全部都是自制的，包含了录影、剪辑，还有上字幕。 所有事情都是老师一个人做的，原创不易，希望各位能够帮老师尽速的怎么达成十万的订阅者目标。我是陈老师，我们下个月再见面了。哎，不是下个月哟，老师每一天或者每两天都会有个新节目，记得做什么订阅跟按赞哦，谢谢了。